bir sinimizdan savol bo'libdi eng yaxshi misol uchun biz aytdik boya hadis bor eng yaxshi rizq inson o'z qo'li bilan mehnat qilib topgan rizqi bu ayollarga nisbatan ham ishlatiladimi bu yoki yo'qmi eng yaxshi <laughs> rizq insonni qo'li bilan kasb qilgan rizqi degani e, faqatgina pul topish deb tushunmaslik kerak rizq deganda faqatgina daromad ko'rib firma ochib shirkat ochib yoki do'kondorlik qilib yo savdogarlik qilib yoki qaysidir ishxonada ishlab pul topishnigina rizq topish deb o'ylamaslik kerak rizq biz hozirgi aytgan gapimdan ko'ra ancha keng narsa bu rizq alloh taolo bir bandaga solih farzand bergan bo'lsa o'sha rizq kasbimiz bilan tufayli bo'lgan bo'ladi rizq alloh taolo bir erkakka soliha bir ayolni bergan bo'lsa rizq uni aksi solih bir erkakni bir ayolga bergan bo'lsa rizq rizqning darajasi doirasi shunaqa kengki uni chegara bilan chegaralamaslik kerak faqat pulga bog'lamaslik kerak ha ayollar bilan erkaklarni o'rtasidagi e, shar'iy hukmlarda shariat chegara qo'yib bunda ayollar xos bunda erkaklar xos deb ajratmagan bo'lsa boshqa hech qanaqa ajratadigan joyi yo'q hammasi bir xil annisau shaqoiqur rijal ayollar erkaklar bilan bir xildirlar hukmlarda faqatgina shariat xoslagan narsa tashqarida ya'ni shariat ba'zi bir narsalarda ularni o'ziga xos qilgan ba'zi bir narsalarda ayollarni o'ziga xos qilgan erkaklarni o'ziga xos qilgan lekin mana hozirgi so'ralgan rizq masalasida ayol kishi ham o'zini qo'li bilan qilgan kasbi tufayli topgan daromadi uni eng yaxshi kasbi hisoblanadi eng yaxshi kasbi hisoblanaveradi